¿Cuál consejo te gustaría dar a ellos antes de venir a Corea? Mm. No venga, <laughs> no venga a Corea. <laughs> El día de hoy vamos a invitar a una persona muy especial para que comparta su experiencia en vivir en Corea. Una profesión nunca será suficiente para describirlo. Fotógrafo, calígrafo y más. Artista Juan Emlio. Hola a todos, soy Félix, eh, coreano, y el día de hoy estoy con un amigo mío muy muy especial, una persona invitada. Déjame presentar a mi amigo a ustedes. Bienvenidos, Juan. Presentate, por favor. En español, ¿no? En coreano, en, en chino, cualquier idioma. Hola, ¿qué tal? Eh, soy Juan Emilio, vengo de Venezuela. Ahora he, vivido en Corea durante un año y medio más o menos. Bueno, conozco a Felice hace como un año más o menos. Ah, hace un año. ya estamos viejos. <laughs> bueno, muchas gracias. Y yo preparé algunas preguntas para compartir con el mundo. <laughs> Ahorita muchas personas están mirando a nuestro canal, como 30. mi papá, mi mamá, mi hermano. La primera pregunta bueno, primero que nada elegí Corea porque estaban estudiando como que la historia de Asia y Corea me interesó bastante. Y empecé como que conocer amigos coreanos y me empecé como involucrar un poco con la embajada y la cultura y algo que empezó como un hobby después como que empezó a gustarme un poco más y lo estudié de manera un poco más profesional. Y nada, elegí como que Corea para ser mi siguiente destino para probar algo nuevo en el mundo. Y hasta ahora estoy aquí. Y ya lo probé. Y ya. Realmente fue un poquito difícil porque... ¿Cómo explico esto? <laughs> bueno, sentí que un poquito de poca hospitalidad eh, cuando llegué porque se ve un poquito acostumbrado de otras culturas, por ejemplo, en, Latinoamérica o eh, en Europa. Acá la gente se parece más fría y seca al inicio. Y no me sentí como en casa al principio y no, no siento que me hicieron sentir en casa al principio. Creo que fue uno de los primeros choques. pero aparte de eso, cuando, obviamente estaba súper entusiasmado por conocer todo lo que había estudiado y explorar en todos los rincones de Corea y de verdad que como turista me encantó, o sea, me parece un país hermoso para visitar y para explorar, o sea, siempre. Ahora me siento cómodo, siento que aún extraño muchas cosas de mi cultura, pero siento que Corea es un país muy cómodo para vivir y en el sentido de estudiar y hacer negocios, es un país bastante, bueno. Mucho trabajo. Pero mucho trabajo. Hace más que un año y medio, pero antes de venir acá ya sabías hablar coreano. Porque ahora tú hablas súper bien, sin acento, nada. Es cierto. Nada, es que en comparación con otros extranjeros ya, que están mm. viviendo acá en Corea más de como 5 años, pero todavía no saben hablar coreano, pero tú sabes mucho tú es mucho mejor que lo que yo hice. <laughs> Eh, un año aprendiendo en España en, el Centro Cultural Coreano. La mayor parte de, de, lo que aprendí de coreano también fue por mi cuenta porque de verdad que me encantaba y estudiaba todos los días. Sabía defenderme, o sea, sabía lo básico, pero claro, uno mejora bastante aquí como que a nivel auditivo, a nivel de práctica, pero sí, ya sabía algo y creo que fue eh, de, bastante utilidad cuando, antes de llegar. Me di cuenta que hay, muchas personas afuera de Corea que les gustaría aprender coreano, tienen tiempo muy duro para aprenderlo o mejorarlo. Es un idioma muy difícil. Sí. ¿Te gustaría compartir tu consejo con ellos? Mm. Como un maestro de aprender los idiomas extranjeros. <laughs> Este me pinta así como si yo fuese que... Este... Creo que, o sea, en cualquier sentido, para aprender un idioma lo más importante es como que constancia, hacer un poquito de, de estudio todos los días, aunque sea una hora o menos, lo que, puedas. Y otra de las cosas es que me, me gusta mucho escuchar, eh, o sea, si, si, si caso sea música o canales en YouTube o películas, escuchar bastante e interpretar y este, Creo que uno de los consejos que tengo es no matarse para estudiar tanto como que a nivel de gramática y de, vocabulario. y intentar escuchar, escuchar, escuchar e interpretar eh, más el significado que memorizárselo eh, a la fuerza. Eh, creo que es una de las mejores formas de aprender. Yo pensé que tuviera eras la persona que siempre escucha primero antes de decir algo para, o sea, entender la persona mejor. la verdad era para mejorar tu coreano. <laughs> Obviamente. Beneficios egoístas. <laughs> ¿Te gusta vivir acá en Corea? Ah, no, bueno, en parte, en parte sí, o sea, en el sentido de la seguridad y el transporte público, la eficiencia, la rapidez y todo en respecto a la ciudad me encanta. Siento que hay muchísimas cosas que hacer. Aún siento que, por ejemplo, en parte de la sociedad es un poco cerrada y pueden ser, las personas pueden ser un poco más frías en mi, punto de vista. Claro. O sea, viniendo de una cultura latinoamericana, pues, por así decirlo. Pero sí, hay, hay de todo, o sea, hay gente muy nice, hay gente más este, cerrada. Claro. Pero, pero sí, creo que mi, mi, mayor como cultural shock es acerca de como que la gente que es un poquito difícil de, integrarse a la cultura, pero... es muy totalmente diferente. Sí, sí muy, muy, muy, muy, diferente, muy diferente. Claro, eso me pasa también, porque mm. anteriormente estuve en Colombia, y, pero después de conocer la cultura de allí, es muy difícil volver a la persona como pasada. Como eras antes, sí. Ahora, yo soy como colombo-coreano. Sí, el <laughs> internet, muy La última pregunta, o sea, todavía hay muchas personas afuera de Corea que les gustaría venir a Corea para tener más eh, experiencia y aparte de como aprender un idioma coreano, ¿cuál consejo te gustaría dar a ellos antes de venir a Corea? Mm. No venga, no, no <laughs> venga a Corea. O sea, siento que Venir para acá es una experiencia y cada persona tiene la voluntad de hacer lo que le plazca. Para mí fue como que más como mi pasión y, lo seguí y, o sea, estoy feliz de haber este podido cumplido con, con, con los mis objetivos y todo. Pero siento que mucha gente también tiene la idea de quedarse a vivir aquí. Mi recomendación es que intenten experimentar qué es realmente Corea antes de hacer una decisión muy concreta y que siempre tengan como que sus opciones más abiertas y no solo enfocarse nada más en, una sola cosa, o sea, como que a ah, vivir en Corea solamente siempre es importante tener como que más opciones. Y antes de venir, como que sí me parece un poquito importante también de aprender un poco el coreano. No tienes que ser súper fluido ni nada, pero lo básico para sobrevivir, <laughs> Pero aquí hay mucha gente también que habla inglés y otros idiomas, que no creo que tengas muchos problemas para, comunicarse en, otros idiomas. O sea, esto es independientemente de Corea o no, cualquier país que vayas, eh, que no te crees muchas expectativas, sino que vayas a un país y lo explores por tu cuenta y veas cómo es en realidad. Juan es una persona como artista, hace muchas cosas diferentes y yo siempre aprendo mucho contigo. En este momento no tiene un canal de YouTube, ¿no? Pero tiene una cuenta de Instagram. Entonces yo voy a poner tu cuenta de Instagram acá. Síganme. muchas gracias Juan por compartir tu experiencia y sí, nos encontramos otro día. Seguro. Bueno, gracias. <laughs> Adiós. <laughs>